El meu negoci és de llançaria i corseteria. És una botiga de roba d'home i dona. Som òptics, optometristes. Vaig decidir fer-me la web amb el domini.cat perquè va ser pues, l'Ajuntament que ens va proposar doncs, que existia aquesta possibilitat. Gràcies al conveni que es va signar Fundació.cat amb l'Ajuntament doncs, vam poder accedir doncs, a signar aquest conveni i, i a fer les, les pàgines web doncs, personalitzades de cada comerç de la nostra vila. Va vindre la Sònia, la noia de .cat, a donar una explicació a l'Ajuntament com a unió de botiguers, eh, vam anar a un grup de eh, botiguers, ens va semblar una bona proposta. L'associació de, de la Unió de Botiguers ens ho va oferir i just eh, era un moment que ho estava pensant. Tenim xarxa social, Facebook i Instagram i em faltava el, la puntilla de, de tenir una web. El procés de la creació de la web eh, va, anar, va, va venir un dia a la Sònia, ens vam mirar la nostra pàgina de Facebook, que ja teníem creada, D'allà vam escollir les fotos que jo tenia, ella em va fer alguna també. És doncs molt fàcil, molt, perquè m'ho he posat molt bé. Eh, va venir la Sònia i de seguida doncs, em va donar les pautes eh, bueno, superbé. Se't donen totes les menes de, de facilitats i en un moment venen, fan quatre fotografies del teu establiment, poses les quatre relacions que pots tenir de, de l'establiment que té cadascú, i automàticament al cap de no res ho tens penjat a, a les xarxes socials. Va ser molt fàcil, va ser molt amable, m'ho va ficar molt fàcil ella també i ens va, em va quedar una, una web molt maca també.